チャンネル」 どうもこんにちは。住んでんですか？そうですね。ご旅行ですか？え？ご旅行？うん、娘たちがね、あ、メキシコシティに住んでるんですよ。あ、そうなんですか。おすごい。どうぞお元気で、ありがとうございます。楽しんでください。ありがとう。はい。 すごいやるけ <laughs> あすごいいや私はいかなんで私はいかんそのあの軟体技私披露できんからあ本当いい天気だ暑い かわいい。あ、これかわいい。犬にこれやりたい。犬はいないけど。そうそう。犬お買いの方はこれ調達したけど私がお送りしますあ、そうだ。あ、かわいい。え、サボテンの可愛いし。セットミス食べてましたね。ね。 春かわいい。¿Cuánto cuesta? 85. Y así. なんかちっちゃい頃思いますね。ひまわりほらひらさるひらさる用のやつがあるわ。色がすこ色がすこあでもサボテンもいいよね。サボテンもいいですね。でもこの色のがなんか大人っぽくない？うん。 tequila to ka ba isa? Tequila isa? Turrón. ¿Cómo? Turrón. ¿Qué es? Mm, hoy. Ay, ¿cómo te explico? Bueno, bueno, pruébalo, está muy bien. ya, pruebo. いただきます。Sí, copa de limón, cereza, whisky, tequila y... お酒の味がします。あれみたいな。 ボンボンなんですよ。これケルトロ人形って言うの？え知らないですか？これケルトの人形って言うんじゃないですか？私はそう思ってた。どうしましょうね。イケメンイケメン発見。 初めてですかどうですかお気持ちはいい感じです上手おじいちゃん

せます。プネコハワイアナ。ありがとう。さよなら。はい。じゃあ味の感想をいい感じ以外でお願いします。うん。どうですか？けデリシオソ。めっちゃ喋れない人になってここで手を洗います。やだ。やだ。ここで？ラストバイト。 いかがですか立っ肉の味がとてもします。めぐしたコミダの日かな。きデリシオソ。みんなサッカーに夢中。 Bilmiyorum.